ਤੇਰਾ ਹਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਏ ਸੁਲਫਾਂ ਜਦ ਤੇਰੀ ਉੜਦੀ ਏ ਚੈਨ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦਾ ਨੱਚਦਾ ਏ ਤੇਰੇ ਨਖਰੇ ਏ ਸੰਦਾ ਏ ਜਿਲਕ ਤੇਰਾ ਹਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਏ ਸੁਲਫਾਂ ਜਦ ਤੇਰੀ ਉੜਦੀ ਏ ਚੈਨ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦਾ ਨੱਚਦਾ ਏ ਖਬਰ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦਾ ਤੂੰ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਹਰ ਦਫਾ ਹੈ Cause baby I've been falling for you I've been falling for you ਤੇਰੇ ਹਾਸੇ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਰ ਦੱਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਰਾਂ ਮੈਂ Baby girl, a fan मैं tera You make me wanna turn down hello जो गुजरूं राह teri मैं Shor kare duniya meri मैं Oh baby girl टकदा ja tenu You make me wanna burn down jello single की ban ja rani De de bas यही nishani Tenu main pyar kara jo Duniya to बाहर तेरे na ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦਾ ਨੱਚਦਾ ਏ ਖਬਰ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦਾ ਤੂੰ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਹਰ ਦਫਾ ਹੈ Cause baby I've been falling for you ये जो तेरी अदा है मरहबा है याद सब तेरा है Cause baby I've been ਸੈਂਦਾ ਏ ਜੇ ਝਲਕ ਤੇਰਾ ਹਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਏ ਸੁਲਫਾਂ ਜਦ ਤੇਰੀ ਉੜਦੀ ਏ ਚੈਨ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦਾ ਨੱਚਦਾ ਏ ਤੇਰੇ ਨਖਰੇ ਏ ਸੈਂਦਾ ਏ ਜੇ ਝਲਕ ਤੇਰਾ ਹਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਏ ਸੁਲਫਾਂ ਜਦ ਤੇਰੀ ਉੜਦੀ ਏ ਚੈਨ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦਾ ਨੱਚਦਾ ਏ ਖਬਰ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦਾ ਤੂੰ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਹਰ ਦਫਾ ਹੈ Cause baby I've been falling for you ये जो तेरी अदा है मरहबा ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਰ ਦੱਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਓ ਬੇਬੀ ਗਰਲ ਫੈਨ ਮੈਂ ਤੇਰਾ you make me wanna turn down hello ਜੋ ਗੁਜ਼ਰੂ ਰਾਹ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਸ਼ੋਰ ਕਰੇ ਦੁਨੀਆ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਓ ਬੇਬੀ ਗਰਲ ਤੱਕਦਾ ਜਾ ਤੈਨੂੰ You make me wanna burn down जेलो सिंगल की बन जा रानी दे दे बस यही निशानी तेनू मैं प्यार करा जो दुनिया yes and I